しポケモンそそそもうちょっとお願いしますありがとうございます咲いて散るの花ならば散ってみせよあでやかにが乱れ飛ぶ恋の嵐吹き荒れろはありがとうございますあと4分半ありますんで よろしくどうぞです冬の花火に惑わされ体許した沈丁下たった一度の過ちと嘆く心に恋花火津軽の風魂風吹き荒れろ 上海どっこいしょとか言ってくれるとってくれる上海どっこいしょシャミが鳴くとき雪が舞う女泣くとき花が舞うバカを承知と知りながら恋風行きましょうかお願いしますよはいアジアの風かましい風と吹き荒れろ次どっこいしょてててててててててて上海どっこいしょ てってさあはいかっこいいっしょあなたと西と後ろ髪引いて階段駆け上がり化粧の下で泣いている恋の舞台は真ったらしいよ津軽の風台風風オケ吹き荒れろもう一回津軽の風魂風吹き荒れろ 願いします最後に使っねそうですそうですまだまだこっちの端っこもよろしくそうですそうですそうですそうです客が書いた皿の歌稽古化される恋深い心に決めたくれてる津軽の魂消やれろよいよいよいそれでは紹介しましょう青森から来ってくれました GMU にお手拍手を 守りといえば練馬祭りの掛け声ラスララスララスラスラスラアドリブですがお客さん一緒に作りましょういきますよ123はいラスララスララスララスラカモンラスララスラオッケーラスララスラ津軽の風海風吹き荒れる 財風吹き荒れろそれでは GMU のみんなを初人ずつお名前紹介しましょう橋本アンちゃん小のみちゃんしおんちゃんイエーイそしてひな。ひなみがチームまりちゃん しい吹き荒れろまだまだなりの津軽のなりの津軽の吹かれろ吹かれろ吹荒れろ水最後のポジション大賞ありがとうございます青森ライト開演でございます i